Burada bir köy var uzakta O köy bizim köyümüzdür Gezmesek de tozmasak da O köy bizim köyümüzdür La la la la la La la la la la La la la la la la la la La la la la la La la la la la La la la la la la la la Orada bir ev var uzakta O ev Yatmasak da, kalkmasak da o ev bizim evimizdir. La la la la la, la la la la la, la la la la la la. La la la la la, la la la la la. Orada bir dağ var uzakta O da bizim dağımızdır İnmesek de çıkmasak da O da bizim dağımızdır La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Orada bir yol var uzakta O yol bizim yolumuzdur Dönmesek de varmasak da o yol bizim yolumuzdur. La la la la la la la la la la la la la la Batıda bir köy var uzakta O köy bizim köyümüzdür Gezmesek de tozmasak da O köy bizim köyümüzdür La la la la la La la la la la La la la la la la la la La la la la la La la la la la La la la la la la la la Orada bir ev var uzakta O ev bizim evimiz Yatmasak da, kalkmasak da o ev bizim evimizdir. La la la la la, la la la la la, la la la la la la, la la la la la. uzakta Bir dağ var uzakta O da bizim dağımızdır İnmesek de çıkmasak da O da bizim dağımızdır La la la la la Karşıda bir yol var uzakta O yol bizim yolumuzdur Dönmesek de varmasak da O yol bizim yolumuzdur La la la la la La la la la la La la la la la la la la la la la la